Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz aynonda Max Madiyev kanalidasiz. Aziz yurtdoshlar, ko'plab murojaatlar kelib tushdi aynan Jahongir Otajonov vafot etgani haqida. Dastlab bundan oldingi videoda kommentida ko'plab e, SMSlar kelgan, ya'ni fikrlar yozilgan. Kimdir Jahongir Otajonov rostdan ham o'lgan, chunki videolar qo'ymayapti desa, ya'ni kimdir Jahongir Otajonov o'lganligi o'zi qayerda tarqadi, kim chiqardi degan fikrlar bo'lgan. Albatta video davomida Yana boshqa videolar bor, hammasini ko'rib o'zingizlar isboti bo'lasizlar. Aziz yurtdoshlar bilasizlar, ayni onda muborak oydamiz va ro'za Ramazon oyida bekorga qoratovlar ro'za keldi aytilmaydi. Bu narsa aynan insonlarni ihson qilishga jalb qilish uchun chiqarilgan va aynan insonlar ihson qilib yaxshilik qilishligi uchun ro'za keldi aytiladi. Va bu narsani aniq aytamanki, e, ehson faqatgina pul bilan emas, o'sha kim nima bera olsa, o'sha ehson hisoblanadi. Aziz yurtdoshlar sizlardan ham ehson qilishingizni iltimos qilaman. Agar malol kelmasa ushbu video tagida like knopkasi bor. Erimasdan bittani bosib, agar mabodo obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obunani bosib o'z ehsoningizni menga berishingiz mumkin. Agar kimda kim ehson qilgan bo'lsa, uje Alloh rozi bo'lsin, kattakon rahmat deb mavzuga o'taman. Bugungi mavzu aytganimdek Jahongir Otajonovning vafoti haqida ko'plab e, SMSlar kela boshladi. Aynan TikTokda 5-6 ta, bitta ham emas, haqiqatan o'zini isboti bo'ldim. 5-6 ta e, profillarda Jahongir Otajonovning rasmini qo'yib qo'ygan, ikkiga qanaqadir ezma muzika qo'yib, e, Jahongir Otajonov vafot etib Turkiyadagi uyda o'ldirib ketildi. To'liq ma'lumot prochi degan o'sha 3 ta nuqta bor, o'shani bossanglar ko'rasizlar deyapti, lekin 3 ta nuqtani bossanglar, ham chiqmayapti. Xullas, nima demoqchiman? Jahongir Otajonovni bekordan bekorga kim o'ldiradi? Nimaga o'ldirsin? Bu insonni, ya'ni bekordan bekor. O'shaning uchun haligi miyalardagi har xil gaplarni chiqarib yuboringlar jon yuratajonini hech kim o'ldirgani yo'q tiktok instagramlarda hali ham aktiv nima deydi postlar qo'yapti, fikrlar bildiryapti ya'ni e, o'zini profillarini hali ham ishlatyapti agar bunday holat bo'lganida ya'ni ko'pchilik aytayaptiki, instagramida o'zi rasm video qo'ymay qo'ydi deb agar bunday bo'lganda oilasi bor u yerda farzandlari bor agar e, bunday baxtsiz hodisa bo'lsa chiqardi o'shaning uchun bekordan bekorga u insonni birov o'ldirmaydi bu narsani ham e'tiborga olishlarini iltimos qilaman. Endi menga bir video murojaat kelib tushdi. Aynan Jahongir Otajonovga bo'lgan bir insonning fikrlari e, bu arada ushbu video ko'rishdi davomida siz ham o'z fikringizda Jahongir Otajonovga bo'lgan munosabatingizni kommentariya qismiga yozib qoldirishingiz mumkin. Chunki aynan bu videoda Jahongir aka o'zi ko'radi va albatta birinchi o'rinda fikrlarida o'qib chiqadi. O'shaning uchun bemalol iloji boricha o'zinglarni izohingizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Demak, video tomosha qilamiz. Marhamat. Aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, ushbu video shu yergacha edi. Sizlar bilan men Muhammadjon Madif bo'ldi. Ro'za Ramazon oyida hammaga sabr tilab, kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Like uchun kattakon rahmat. Rahmat e'tibor uchun.